行っております。コメントください。うまくないって。おわちょちょちょ、うなんか出ました。発揮します。 使うしの中で 冷たくたま私これ えー、っと、これ、6、今日で終わりです。明日帰って夜でやって、ちょっと電話します。これで紹介は終わります。バイバーイ。私の名前は杉山と申します。あと、 コメントくださいね。コメント、コメント。